Assalamualaikum kita hari ini ke piknik lagi acan di bawang ini kayak rasanya olahan siapa acara dira acara dira Mbak Heni oh ini dengan ibu yang kembar ya oh ibu kembar guys hari ini teman Mugi kira kerja pulang kayak apa ini? Minggu kemarin gak ada juga. Iya makanya kesini tuh lagi. Apip eh hey, Apip hari ini kemana lagi eh hey, Apip kemana Apip mau sombongan aku ay. at least ito ano. What na waspada acan mengelilingi oh, hmm. ada pulang kodok sudah sudah masuk video ini tikus jujur <laughs> pakai itu, Pak. Perhidung ke internet ya. <laughs> berpuasa tanpa khawatir <laughs> ini promo Indosup kali promo tikus hmm, apa pulang bungkalan akan perdana tayang lagi di channel aku tunggu guys kita uh, kita akan tampil lagi jangan lupa subscribe like the comment rekomendasinya mau channel apa kamu kalian 来，罗巴。